Bonjour à tous et bienvenue sur ma page La cuisine de Sophie. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par préchauffer le four à 180 degrés. Voici. Donc ensuite, vous allez commencer avec les œufs. Vous les cassez dans un récipient. Le sucre. Et vous mélangez ceci et que ce soit bien, bien mélangé. Puis ensuite l'eau que vous allez rajouter. Euh, toutes les quantités que vous aurez besoin sont dans la description ci-dessous. Hein, donc allez euh, juste vous reporter dessous et vous avez tout. Puis ensuite de l'huile. et la farine. Donc la farine, on va la passer au tamis. Donc voici comme ceci, vous mettez la farine et en même temps la poudre de vanille et la levure. Voilà, donc vous les rajoutez et vous tamisez. une fois que tout est là, vous mélangez encore une fois Faites en sorte que la, la, pâte soit bien mélangée, donc il n'y aura pas de grumeaux si vous l'avez bien passé au tamis. Donc ensuite vous prenez votre moule à gâteau, alors moi c'est un moule comme ceci, mais vous pouvez prendre un moule rond si vous préférez comme vous le souhaitez. Et soit vous le beurrez, soit vous mettez du papier cuisson, puis vous remplissez donc que la moitié de la pâte. Et vous en prenez donc un quart du total de la pâte ou juste la moitié de ce qui vous restait comme ceci dans un autre récipient et vous rajoutez un peu de poudre de cacao que vous mélangez. Donc voici comme ceci. Vous rajoutez ça au milieu comme ceci. Et vous recouvrez donc avec le reste de la pâte qui vous reste. Alors ça c'est pas obligatoire mais moi je préfère recouvrir, je trouve ça plus esthétique à la cuisson. Et ensuite vous allez faire cuire pour 40 minutes à 1 heure, cuisson à surveiller bien sûr. Et donc voici quand votre gâteau est cuit